Ja samo pazi oko ovog, znači kad kažeš i onda mi se dogodi neuspjeh. Neuspjeh možeš samo definirati u odnosu na svoje očekivanja. Da. E, ako živiš bez očekivanja, odnosno prema praksi netraženja, kako kaže Budidam, onda nema neuspjeha. Znači, sometimes you win, sometimes you learn. Da, istina. Ponekad pobjediš, a ponekad naučiš. E sad, šta je važnije? A ono, ok, ponekad bi čovjek rado uzeo neku malu pobjedu <laughs> jer umoran sam od učenja <laughs> i to isto u redu. Ali zapravo kad se sudariš sam sa sobom i osvijestiš da si propustio nešto loše, doživio neki neuspjeh zbog nečeg šta i, i si nosio sa sobom svo to vrijeme, vau, konačno možeš to počistiti jer ko zna u čemu te to sve drugo sabotiralo. Tako da to je još veći jackpot nego da ti je to jednostavno uspjelo. Imate u menadžerskoj literaturi, imate jednu divnu poslovicu koja kaže uspjeh je loš učitelj. I stvarno je. Dakle, ja sad zamislim prodavati ove S-dijele i počnem ih proizvoditi, prodaju se ko blesave. Šta sam naučio? Apsolutno ništa. E, ali ako ne ide, E onda se počneš pitati zašto ne ide, jesu li možda preteške, ljudi, je li to ljudima preskupo, jer šta ćemo, kako ćemo to unaprijediti. Onda si puno pametniji. Ako samo ide, onda nisi ništa pametniji. Tako da, pravo je pitanje šta je, važno definirati uspjeh, neuspjeh, plus čak i ako postaviš sebi neki, ajmo reći, okvirni cilj, Uvijek možeš reći na znak neuspjeha, reći nisam uspio još. Znači nisam uspio danas. Ali sad znam kako se do toga ne dolazi i samim time sam pametniji. I to je opet uspjeh.